Якість дивану видно в деталях. Це бездоганна естетика тканин, пружинні блоки та матеріали, що забезпечать ваш комфорт, зручні та сучасні механізми. Вітаю вас на каналі компанії Меблі Хід. В цьому відео я розповім вам про ще один диван виробника Леган. Це диван Осло. В основі цього дивану лежить спеціально спроектований міцний дерев'яний каркас. Диван прямий з розмірами. Ширина 230 см, висота 74 см, глибина 101 см. Компактність цього дивану дозволяє гармонійно його розмістити навіть в інтер'єрі невеликого помешкання. Механізм складання єврокнижка. Процедура розкривання потребує мінімальних затрат зусиль та часу і здійснюється наступним чином. Сидіння висувається на себе до опору, а на місці, що звільнилось, опускається спинка. Такий варіант дозволяє зробити спальне місце максимально рівним, Розміри спального місця. Довжина 198 см, ширина 150 см. Диван також оснащено містким ящиком для білизни. Ось такий він диван Осло від фабрики Елегант. Та та інші наші відео допоможуть вам зорієнтуватися в безмежному асортименті диванів. І якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новинок меблевого виробництва.